Hello guys, welcome back to my YouTube channel KDR India. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? तो कैसे हैं आप सब आई होप यू गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो मैं लेकर के आया हूं कुछ नए डांस स्टेप्स जो कि करेंगे हम म्यूजिक की धुन पर तो चलिए मैं हूं नरेंद्र और ये है गौरी तो हम करेंगे दोनों एक साथ में डांस और सिखाएंगे आपको डांस के नए नए स्टेप्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करें सब्सक्राइब और आपको ये वीडियो पसंद आए तो करें लाइक कमेंट शेयर और बेल आइकन दबाना ना, ना भूले तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट वीडियो पे बने रहें और लास्ट तक आप सब इस वीडियो को देखें और सीखें डांस स्टेप बाय स्टेप तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप वन लास्ट वीडियो में आपने देखा था चुटकियों के साथ हम लोगों ने किया था डांस आज करेंगे कुछ स्टेप्स और जिसमें हम यूज करेंगे अपने कमर के स्टेप्स को क्या करना है कमर के स्टेप्स को यूज करेंगे कमर वाला डांस तो चलिए नॉर्मली करना है आपको ये कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे ओके फर्स्ट ओके अभी आपको करना है फिर से ये इस तरीके से ये चल रहा है स्टेप्स हैंड को तो अभी क्या करना है आपको यूज करना है हैंड को इस तरीके ये फर्स्ट नीचे की तरफ और ये दूसरा ऊपर की तरफ ओके तो first second two two time आपको करना है इसको हम करेंगे राइट और लेफ्ट के साइड में तो एक बार राइट में एक बार लेफ्ट में One, two, three, four, five, six, seven, eight. Okay तो करेंगे एक बार और कमर को सबसे पहले नॉर्मल ऐसे मूव करते हैं ये ये और लेग को हल्का सा बैंड करेंगे और ये मूव मूव मूव ओके तो ये क्या one two three four five six seven eight okay तो चलिए करते हैं स्टेप्स को एक बार फिर से तो ध्यान से देखिए one two cinco, four five seven, eight. तो ये था आपका स्टेप नंबर वन अब करेंगे स्टेप नंबर टू टू तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर टू तो अभी आपको करना होगा तो दोनों हाथों को बिल्कुल इस तरीके से और ये ऐसे ऐसे करते हैं ये ये हो गया मूव शोल्डर को अप एंड डाउन करेंगे और करेंगे कुछ इस तरीके से ये या मेरा लेफ्ट है लेफ्ट साइड है तो ऐसे करेंगे मूव लेफ्ट इसको टू टू टाइम काउंट करते हैं one two okay then change करेंगे राइट हैंड तो ये इस तरीके से राइट लेग को आगे कर लेंगे ठीक है तो आप चाहे तो राइट से स्टार्ट करें या लेफ्ट से स्टार्ट करें तो चलिए हम करते हैं लेफ्ट साइड से one two three four five six seven eight okay तो करते हैं एक बार फिर से पहले start One, two, three, four, five, six, seven, eight. तो आई होप गाइस ये स्टेप समझ में आया होगा तो हम करेंगे अब स्टेप नंबर थ्री तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर थ्री अभी आपको करना क्या है मूव ये कमर को तो ऐसे ऐसे चल रहा है okay one three, four, five, six, seven, eight. तो वन साइड में ये वन टू तो इसको दो बार में आपको हिट करना है one two three four five six seven eight okay अभी क्या करना है इसको यूज करेंगे अभी कमन को करेंगे roll rock and roll okay तो मूव काउंट करेंगे साइड से one two three four five six seven eight and round round round okay चलिए one more time ready one two three four five six seven eight one two three four okay तो चलिए अभी क्या करना है मूव इसको करेंगे ये हैंड मूव जो आपकी ये जो क्यू के साथ हम कर रहे थे सेम उसी को one two three four okay फिर से one two three four five six seven eight तो ये आप किसी भी म्यूजिक पे आप डांस कर सकते हो किसी भी डीजे सॉन्ग्स पे नॉर्मली सॉन्ग्स में भी आप यूज कर सकते हो रेडी स्टार्ट करिए फिर से one two three four five six seven eight okay अभी करेंगे कमर को रोल तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप के साथ एंड रोल रोल रोल तो दोनों को करेंगे एक साथ merge one two three four five six seven eight round round round तो आई होप गाइस इस स्टेप समझ में आया होगा तो चलिए करते हैं स्टेप नंबर फोर तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर फोर तो करना क्या है आपको मूव हैंड को ऐसे कुछ घुमाना है सर के ऊपर से आगे से हाथ को राइट हैंड को यूज करते हुए ये लेफ्ट साइड में क्रॉस कवर करते हुए मूव करना है और लेग को करना है बैक ओके फिर से one two three four one two three four five six seven eight इसको दोनों हाथ से भी कर सकते हैं one two three four five six seven eight तो ये थोड़ा सा लगेगा फंकी लुक तो करिए हम करेंगे इसको एक बार और चलिए रनिंग स्टार्ट करते हैं पहले सिंगल हैंड फिर उसके बाद करेंगे डबल हैंड तो चलिए स्टार्ट करते हैं बड़े फास्ट वन तो हल्का सा वेव को यूज करेंगे वन टू बैक बिल्कुल पोजिशन आपकी क्लियर होनी चाहिए फ्रंट पे और चेंज करेंगे to back okay one more one two three four five six seven eight double hand one two three four five six seven eight तो इसको करेंगे वन मोर टाइम चलिए गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें और चैनल को करें सब्सक्राइब लाइक कमेंट और शेयर और ज्यादा से ज्यादा प्यार दें तो चलिए स्टार्ट करते हैं step number four one more time ready start one two three four five six seven double hand one two three four five six seven eight तो ये था आपका स्टेप नंबर फोर अब करेंगे स्टेप नंबर फाइव तो करना क्या होगा आपको दोनों हाथों को बिल्कुल इस तरीके से ये ऐसे क्रॉस करेंगे हैंड को क्रॉस एंड ओपन ओपन करने के बाद हाथों को करना होगा इस तरीके से ऊपर और लेग को करेंगे हम बैक और थोड़ा सा करेंगे हम बैक पोजीशन ऐसे इस तरीके से डाउन करेंगे ओके डाउन तो चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं step number five first one two turn three and four again turn one two three four तो चलिए इसको कहते हैं थोड़ा सा स्पीड में four five six seven eight तो करिए फिर से फिर से इसको समझते हैं हम दोनों को करेंगे बिल्कुल इस तरीके से हैंड क्रॉस वन ये वन इसको वन करना हैं one and two then change three then four change five six seven eight तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा स्पीड में बड़े start one two three four five six seven eight one two three four five six seven eight तो ये था आपका स्टेप नंबर फाइव अब हम करेंगे स्टेप नंबर सिक्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर सिक्स तो करना क्या होगा दोनों हाथों को बिल्कुल इस तरीके से रोल रोल ओके मूव और लेग को करना होगा इस तरीके से हैंड को क्या करेंगे सर के पास है इसलिए आएंगे मूव हल्का सा इसको करते हैं थोड़ा सा हिप हॉप स्टाइल में ओके तो बिल्कुल इस तरीके से ये ओके थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और बहुत ज्यादा डाउन भी नहीं करना है बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं रखना है कि वो बैलेंस आपकी ना चले जाए ओके तो करिए One more time. Ready? One, two, three, four, five, six, seven, eight. Okay? One more time. इसको आप नॉर्मली भी कर सकते हो one two three four okay दोनों हाथ का यूज करते हुए one okay then two three move one two seven eight तो ये था आपका स्टेप नंबर सिक्स तो अब हम करेंगे स्टेप नंबर सेवन तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर सेवन तो अभी करना क्या होगा दोनों हाथों को बिल्कुल इस तरीके से ये और लेग को करेंगे इस तरह से पुश पुश ओके पुश तो फ्रंट से हम करेंगे इसको पुश ऐसे push, then cross, and open. Saruk Khan wala pose. Okay, ready it. One, two, three. Okay, one more time. Ready? Cross. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Okay, one more time. Straight. तो ध्यान समझना है स्टेप बाय स्टेप समझना है और सीख करके जाना है चलिए स्टार्ट करते हैं फिंगर का डिलीवरी स्टेप से यो यो यो यो और लेट को करेंगे move push then cross then open तो इस तरीके से ओपन करेंगे टो को करेंगे पॉइंट ये और फिर करेंगे next step one cross two okay चलिए शुरू करेंगे थोड़ा सा स्पीड से ready start one two three four five six seven eight okay तो आई होप गाइस आपको स्टेप नंबर सेवन समझ में आया होगा तो चलिए करते हैं स्टेप नंबर एट तो करना क्या होगा हैंड को करेंगे ऐसे राउंड और लेग को करेंगे बैक ओके और मूव करेंगे हैंड को one then left side two and right side three left side four okay हल्का सा करेंगे jump jump move jump move jump move jump move तो जंप को तो करने के इस तरीके से इस साइड में है तो इस वाले पैर को साइड में लेंगे और ये बीच में आएगा इसे move then cross back move cross back move cross back okay तो चलिए स्टार्ट करते हैं step number eight one two three four five six seven eight तो हैंड को करेंगे राउंड तो चलिए round one two three then four one more time one two three four five six seven eight now ठीक है इलेवन ट्वेल्व तो ये था आपका स्टेप नंबर एट तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर नाइन दोनों हाथों को बिल्कुल इस तरीके से थोड़ा सा फंकी लुक ओके ओके चलिए स्टार्ट करते हैं वन लेग को करेंगे मूव वन बॉडी को करेंगे हल्का सा डाउन लेफ्ट साइड में left side down then right right side then left side then right side okay one one two three four okay then change right hand को यूज करेंगे राइट साइड से और लेफ्ट लेग को करेंगे लेफ्ट साइड से तो लेफ्ट को करना है ऐसे डाउन और राइट को करना है मूव ओके तो चलिए first one then two move Okay, one more time. Ready, start. One, two, three, four, five, six, seven, eight. इसको करेंगे थोड़ा सा और स्पीड में बड़े start one two three four five six seven eight तो ये था आपका स्टेप नंबर नाइन अब हम करेंगे स्टेप नंबर टेन टेन तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर टेन तो पहले फिंगर इस तरीके से मूव ये move move one two three four तो इसको करना क्या है आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाना है ओके तो फर्स्ट हम करेंगे पीछे से वन नीचे की तरफ अगेन नीचे फिर ऊपर फिर ऊपर ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं one two three four okay one more time ready go one two three four तो अभी जैसे कि हम आगे आ गए तो अभी हमको जाना है पीछे तो पीछे के लिए हम करेंगे वेब का यूज वन ले गो करेंगे बैक फिर से one two three four Okay, then 5, 6, 7, 8. One more time. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. चलिए फिर से करें तो चलिए start ready go one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve one more time ready fast करेंगे अभी इसको ready start one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve one more time one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve I hope guys ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो करें लाइक कमेंट शेयर और अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें और अभी हमारी वन बाय वन एक एक वीडियो आ रही है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं डांस ट्यूटोरियल की वीडियो और सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप डांस हमारे साथ मैं हूं नरेंद्र और ये है गौरी मिलते हैं next video, are. So bye bye. Bye. Love you all.